guys, dito ako sa kung ngayon, Kuraji, Pataan. <laughs> Magpapel tayo ng tibaw. Ito yung mga mabait, Local government unit ng Orani. Salamat sa magpahiram ng PESDA. Ah. Oo, okay. Eh, sabi niya po, wala po siya cellphone, yung pala meron. Salamat sa Nag-text kay Madam Pimbang. Ah, opo. Yan. Ah, Wapo at maganda. Nandito pa tayo sa Marani. Salamat po. George Sardan. Salamat. <laughs> Sasama daw si Kuya. Client namin, nag-aadap sa Port. Salamat po sa Marani. Ito yung church ng ano, museo ng Mahal na Birhen Maria views na nadadaan na yung mga bundok napakaganda green na green yung mga damo mga ano, palay yan mga palay dami tapos yung view uh-huh. hindi mababayaran pag hindi makita yung mga view na ganyan yan si George kumukuha ng ticket kasi sa cash kami hindi niya maabot ay 84 pesos ang uh, toll fee from here to to Subic. Ito naligaw. Dito kami sa SC Tex. So yan ang ganda ng bundok ng ano yan? Bataan. Bataan. Dalupian siguro yan. Yeah. Maganda mga bundok. Maganda ang view dito sa Pilipinas. Green na green ang mga kahoy. Kaya nakakagiliw mga kababayan bumalik sa sariling bayan. Kaya dito na tayo tayo mag uh, ah, bakasyon palagi it's more fun in the Philippines sabi nga dito rin nadaan ang mga Victory Liner sa SC Tex so dadaan sila sa loob ng East BMA tama? yeah yan so mabilis na lang ang travel kasi nga sa mga SCTX. SCTX. Pero kailangan yung speed limit i-watch nyo pag nagdadrive kayo dito kasi maraming mga radar, mga camera dito. Kaya, so dito 60 100 miles per hour. Ah, oh, 100 miles.